Felly, beth ydych chi'n gobeithio fydd ddiff allan o'r brotest yw a fydd yna unrhyw newid polisi? Wel, beth ydw i'n gobeithio o'r drafodaeth a'r llawr y Senedd heddiw y byd ella ailfeddwl oherwydd, oherwydd um, y co, y, y wybodaeth ychwanegol yn y cor diweddara um, bod na fwy o bwyslais ar gymunedau, genwedig ysgolion lle mae'r yr ysgol yn rhan fawr o gymuned fel ydy ni um, carreg lefn lle eich bod carreg lefn dam y gythiad ond os a ddim un canolfan arall yn y pentra beth sy'n di digwydd os di'n cael yr ysgol? Y ddadl ydy wrth gwrs na fod y cod yn glygu dim heb yn y fwy arian a gael i cynghorau. Ydych chi'n cytuno fe hyn? Bysa, ynddo, dwi'n cyd-fynd efo hyn am i ddylia um, efo'r efo, efo'r pwyslais i cael dros miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Um, mi, ddylia'r Senedd wrth ryddau fwy o arian i ardaloi gwledig. Er mwyn cadw pobl hefyd, y broblem ydy os da chi'n cael ysgol gwledig, Mae yna lai a lai o deuluoedd ifanc yn mynd i symud i mewn ac y broblem ydy mae'r cymunedau yn mynd i farw ar eu traed a'r peth sydd yn mynd i ddigwydd mae llawer o tai yn mynd i fynd fel tai ha fel da ni'n gwybod mae 36% y cant o dau Ynys Môn a gafodd ei gwerthu blwyddyn dwytha wedi mynd yn dau ha.